Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə təxribatlar törətməsinin əsas məqsədi regiondakı təhlükəsizlik sistemini zədələmək, sülhə təhdid formalaşdırmaq və danışıqlar prosesinə kölgə salmaqdan ibarətdir. Əlbəttə, burada xarici qüvvələrin işi də qeyd olunmalıdır. Bu sözləri Müsavat Koma politoloq İlyas Hüseynov deyib. Politoloq deyib ki, sabah Brüsseldə prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin moderatorluğu ilə növbəti görüşünü keçirəcək. Bu həm də Brüssel formatının yenidən işə başlamasını Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və sabitlik yönündə müzakirələrin keçirməsini ehtiva edir. Digər tərəfdən Avropa Şurası Birliyinin iyunun 1-də Moldovada keçiriləcək görüşündə Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Almaniya kansleri Olaf Scholz da iştirak edəcək. Bu yeni format yeni yanaşmadır. Yeni Danışıklar platformasıdır.